suasananya juga enak banget namanya kopi daun saya pun sampai kayak wow surprise banget ternyata tempatnya bagus banget Daong, kita membutuhkan waktu kurang lebih satu jam dari Bogor Kota. Tapi tenang saja, karena suasananya yang sejuk, perjalanannya terbayar. Nah, untuk harga makanan dan minuman di sini bisa dibilang relatif murah. Selain kopi, di sini juga ada green tea light loh. Nah, aku pesen green tea light. Nah, kalau aku aku pesen cappuccino kopi daong kamu nggak cuma bisa ngopi aja di sini, tapi ternyata banyak banget wahana-wahana dan spot-spot foto yang bagus banget yang nggak boleh kamu lewatin kalau ke sini. Nah, betul sekali. Pokoknya spot fotonya Instagramable banget deh. Nggak malu-maluin gitu kalau buat di posting Instagram. selain tempatnya yang kece, harganya juga nggak terlalu mahal kok.